කොමික්කොන් එකට ට්‍රේස් එක්ස්පසිටියගේ තියෙන්නේ අන්තිම පැයභාග විතර යන්නේ මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මෙතන ඉන්නවා සෑහෙන පිරිසක් මෙතනින් ඉන්නවා මූන් නයිට් බල්ලා ඇති මූන් නයිට් එකේ ඔයාලා දන්න එක්කෙනෙක් ඉන්නවා අයියේ කවුද ඉන්නේ පොඩ්ඩක් මේ පැත්ත බලලා අත වරන්න गया ිප්ති වීඩියක් ගහලා දෙන කෑල්ලක් අපි එකස් කියල බල Hi, how's it going? I'm Peter B. Parker. හරි එහෙනම් විඩියෝ කරගෙන යන්න ආමේ මෙතන ඉන්න අපේ විලියම් බුචරුයි අයි අයියේ අයියේ ඔයාල මොකද තරහ මරහ නැද්දේද අපි ඔක්කොම යාළුවෝ මල්ලි <laughs> හරි හරි හරි හරි හරි උන් ඔක්කොම යාළුවෝ මල්ලි කොහොම හරි ඒව තමයි ඉතින් මේ අද දවස් ආතල් මම වීඩියෝ එකත් මේ හරිය නවත්තන්න මේ බැලුවට thank you ආ වීඩියෝ එකකින් සෙට් වෙන්න සබස්ක්‍රයිබ් කරගෙන ඔක්කොම කරගෙන යන්න මම යනවා එහෙනම් ජය වේවා රෙස්පෙක්ට්